Дети болели и летом, допустим? Дети не болели летом. Не, не, не надо. Заболевают именно сейчас в Давайте школах. на повышенных тонах, на кешіріңіз повышенных сіз дети болели деген кәне статистикасын беріңізші У өтініш Министерства сіздің атыңыз кім мөлдір абдуалиева Мөлдір ханым, сіз құрғақ сөзбен сөйлемеңіз сіз өкілі министрліктің өкілетті қызметкері болғандықтан сіздің қолыңызда сөйлеу үшін статистика болу керек сол статистиканы ауырды дедіңіз балаларды ауырған ол немен ауырған туралы статистиканы бізге көрсетіп сөйлеңіз біз халық ретінде халық ретінде сізден ақпараттануға ақпараттануға құқымыз бар ал сіз бізді ақпараттандыруға міндеттісіз ақпараттандыру үшін сіз мемлекеттік қызметкер болғандықтан және министрлік өкілеттілігінің қызметкері болғандықтан қолыңызда құжат болу керек сіз телефонмен ғана емес қолыңызда статистикамен сөйлеуіңіз керек біз ғана болжаммен сөйлей аламыз неге себебі біз қазақстан республикасының азаматымыз және ата атана болғандықтан біз өзімізде туындаған қызықтырған және түйткілді сұрақтарды сізге қойған мезетте сіз сол сұрақтардың жауабын статистикаға сүйене отырып қолыңыздағы қағаздармен құжаттармен сүйей отырып біздің көзімізді жеткізуімізге міндеттісіз оған мін тағып отырған жоқпыз біз тек қана өзіміздің құқығымызды ата аналық азаматтық құқығымызды талап етіп отырмыз сұрақтарымызға жауапты статистикалық жаңағыдай сүйемелерге отыр ауырып жатыр дейді немен ауырып жатқанын жауап бере алмаса неге олай айтады аурудың бәрі бір ма не аурулардың бәрі бір ма жоқ жасырған жоқ бала бала бала ауырып жатыр балалар коронавируспен ауырып жатыр коронавируспен ауырып жатқан статистикасына келіңіз әлем бойынша қазір әлемді айтып жатқан жоқпыз біз жеке мен өзімнің балаларым туралы әңгіме айтып отырмыз Нет, подождите, давайте Они- начнем с того, что даже если вы что-то будете говорить, подождите, я Да. скажу мысль, что она хотела сказать. Ага. Она хотела сказать, если что-то вы будете говорить, да, то на основании вот какого-нибудь документа, понимаете? Например, я к вам пришла вот с вашим м, приказом министра, да, и к нему приложение. А вы пришли с ручкой, с телефоном, так? телефонмен иә А вы должны принести мне закон об образовании, показать, что, оказывается, существует другой, Не. там, рядом с Хау, такой ну, статьей Давайте вот какой-то. так. Вы напишите заявление, мы в течение 15 дней вам ответим. Нет, Сейчас у знаю. меня уже одно заявление у вас есть, вы должны Так были в его том-то и дело, написать. я его не видела. Ну а кто виноват? Я Кім не кінәлі? виновата, у нас что, через дорогу батюшка? кім кінәлі оған ездит? жоқ біз сіздер аш жағын қа- қаралмайтындығына кім кінәлі 28 мая я написала, второе письмо я написала 7 июня, а, третье письмо я написала, какого мы встречались? 9 июля. И в августе мы проводили круглый исходящий стол. номер бір ме Какой? Почему я вам что-то должна делать? У меня Не есть необходимо, талон. чтобы нам это- сіздер өздеріңіз қарау керексіздер ғой оның У бәрін вас есть канцелярия. Канцелярия для чего работает? Через... У меня есть и ксерокопия моего заявления, я всегда беру ксерокопию, и у меня есть талон. нұр отан депутаттармен кездескенде де бізге айтқан еді сұрақтарыңды жазып алды да жауап береді аймағам мырза өзі жауап А, береді кстати, если вот мужчина, я наверное, не знала, только что мужчина Марат Улы, он этот, э, курирует э, министр э, колледжей. Вот мы недавно с ним встречались, 31 августа мы с ним встречались. Я ему полный вот такой этот давала, тоже, с вопросами, и он мне сказал, что он не расписался, я вам даже могу на- показать э, второй экземпляр, на втором экземпляре он расписал, что, что взял эти вопросы и доведет к сведению Каймагамбетову лично. Понимаете? депутаттарды И потом мне пришло 14-14 сообщений. Где, где ответ? Уже сегодня Нет, 15. зампед, заместитель председателя. о жомарт петрович келді жаңа уақыты болмай жатыр еді қыздар қол тимей жатыр еді М, енді қор тиіп қалды Енді ғой, главное. келді ғой одолжение істемесін келген неге сіздер адал жеңіс отырсыздар бізге біздің дәл қазір көзімізбен ағы болатын балаларымыз қауіп төніп тұр иә. денсаулығы өміріне иә. сіздер қауіп төндірген сіздер. соған жауапкершілік алуларыңызға міндеттісіздер мектеп директоры жауап бермейді білім басқармасының бастығы жауап бермейді министр аймағамбетов жауап бермейді біздің сұрағымыздан қашып жатыр ертең балаларымыздың денсаулығы мен өміріне жауап беретін бір адам болу керек неге себебі қазақстан республикасы құқықты зайырлы демократиялы әлеуметтік мемлекет яғни әрбіріміздің дауысымыз бар дауысымызды бар яғни сұрағымызға жауап беретін міндеттелген адамдар тағайындалған неге себебі біздің республика құқықты мемлекет біздің халықтың салығына халықтың салығына тұрғызылған конституцияға сүйенген мемлекет болғандықтан біздің сұрақтарымызға жауап беретін адамдар мектеп келіп жауап берсін кеш жарық жақсылар бүгін э, нұр қаласында мәжіліс депутаты Э, жәмила нұрманбетовамен э, онлайн кездесу болды бізде төрт анамен э, одан алдын осы елдегі әлеуметтік жағдайдың жағдайдың нашарлығы туралы сұрақтар мәселелер туралы жазғанбыз өзіміздің арыз шағымызда сол арыз шағымыздың негізінде осы мәжіліс депутаты бізбен онлайн кездесу ұйымдастырды сол онлайн кездесуді біз видео тікелей эфирде түсіріп алдық инстаграмда бар астана жетпіс тоғыз деген сонымен қатар тағы видео бөліктерін ә, бөліп салады қыздар салып жатса салам ортаға мұны не үшін айтып жатырмын сол жерде біз мәжіліс депутатына біздің еліміздегі пандемияның бар екендігін дәлелдейтін құжаттың жоқтығын және карантин болатындай жағдайдың карантин э, карантиндік шектеулер енгізетіндей құжаттың жоқтығын дәлелдедік және олар да бізге ондай құжатты көрсете алмады бұл деген сөз қазіргі болып жатқан қоғамда э, елімізде болып жатқан жағдайлардың барлығы заңсыздық пен бассыздық ол нәрсені енді 20 ә, э, осы пандемияның бас ә, ұйымдастырушылары 23 жылға дейін екі мың жиырма үшінші жылға дейін ақша құйған біздің елімізге сол ақшаны ә, жаңағыдегі освоить ету үшін осы біздің конституциялық азаматтық құқықтарымыздың бәрін таптап осындай бассыздық пен заңсыздық жасап жатыр көзімізбен ағы болатын балаларымызға қауіп төніп денсаулығы денсаулығының өміріне сіздер қауіп төндірген сіздерсіздер соған жауапкершілік алуларыңызға міндеттісіздер мектеп директоры жауап бермейді білім басқармасының бастығы жауап бермейді министр аймағамбетов жауап бермейді біздің сұрағымыздан қашып жатыр ертең балаларымыздың денсаулығы мен өміріне жауап беретін бір адам болу керек неге себебі қазақстан республикасы құқықты зайырлы демократиялы әлеуметтік мемлекет яғни әрбіріміздің дауысымыз бар дауысымызды бар яғни сұрағымызға жауап беретін міндеттелген адамдар тағайындалған неге себебі біздің республика құқықты мемлекет біздің халықтың салығына халықтың салығына тұрғызылған конституцияға сүйенген мемлекет болғандықтан біздің сұрақтарымызға жауап беретін адамдар келіп жауап берсін береміз сондықтан жергілікті әкімшілік болсын билік тарабы депутат парламент барлығына хат жазып шығыңыздар және нөл төрт нөл шыққан қазақстан республикасының генерал бас бас прокуратурасының бас прокуратурасының қаулысы бар ол жерде жазылған заңды құжат бар қазақстан республикасының сан врачының ешқандай нұсқаулықтары қаулылары ә, заңды күшке ие емес сонымен қатар нормативтік актілерге де жатпайды қазақстан республикасының юстиция юстицияға да тіркелмеген түсінесіздер ме сондықтан кез келген осы ә, елде болып жатқан ә, толық зерттелмеген екпенің салынуы бетімізге мәжбүрлеп бетперде тағуы қолымызды антисептикпен жуғызуы Ә, мемлекеттік мекемелерге кіргізбеуі мұның барлығы барып тұрған заңсыздық сол заңсыздықты жою әрбіріміздің қолымызда егер бұл заңсыздық пен бассыздықты қазір тоқтатпасақ ертең сол осы жағдайдың ә, айбалтасының жүзі біздің балаларымыздың желкесіне тақалып тұр осыны сезінетін әрбір азамат өзінің өзінің отбасының балаларының өмірі мен денсаулығын ойласа әрекет жасау керек әрекет жасағанда қандай әрекет заңды өкілдері мектеп директоры болсын білім басқармасы денсаулық басқармасы жергілікті мекендерге хатпен шығу керек топтасып жиналып дөңгелек үстел ұйымдастыру талап ету керек ә, сол жергілікті мекендегі депутаттар бар Э, округ депутаттары облыс депутаттары қала депутаттары барлығы мәжіліс мәслихат депутаттарына хатпен шығып әрекет жасауыңызларыңыз керек ешкім ешкімді аяйын деп тұрған жоқ сол айтқым келетіні әрекетке берекет деген жаңағыдай орал қаласында бүткіл сынып оқушылары кварц шамының кесірінен көзінен жарақат алды иә зардап шекті иә соның артынан халық шулағаннан кейін оңай ма отыз бала отыз баланың отыз ата анасы бар отыз баланың көзінен зардап шеккеніне жауапкершілік кім алды ешкім алған жоқ ертеңіне жаңалықтан мектеп директоры шықты да баян былай айтты ештеңе етпейді деді орал өскеменде көрдіңіздер ме соңғы жаңалықты біз жеткізіп отырмасақ біздің денсаулық министрлігінің өкілеттілік министрлері дым білмейді енді тағы бір дәлел сол кезде сол жаңағы мектептің басшысы директоры жаңалықтан шықты да былай айтты ештеңе етпейді деді балалардың көздері жаңағыдегі сауықтырылып жатыр мен ата аналармен хабарласып жатырмын ә, идет на поправку деді қай ә, жаңағыдегі не біздің жауапкершілікке алсын деген осы талабымыздың нәтижесі негізі осыда жатыр яғни отыз баланың яғни өскеменде оралда ол белгілі болған жағдайлар а белгісіз болған жағдайда әлі ұшан кейін. сонымен қатар мектеп директоры жауапкершілік алмай жүр яғни бәрі жақсы деп бала уже қол көзінен зардап шекті жаңағыдай кварц шамынан иә ол кварц шамын қою туралы жаңағыдегі бұйрық ешкім ештеңе көрсеткен жоқ дұрыс па шамын қолдану шектелген олар қолданбау керек балалар болған кезде ол тек қана медпункттар қолдану қазір енді жомарт петрович сіз менің сөзімнің негізін қазір печатьпен ұрып тұрсыз яғни жауапсыздықтың арқасынан кім зардап шекті балалар балалар зардап шекті иә бейкүнә балалар енді біз мына жерде министрлікке запишут в каких какой город э, жазбайды Нет, они это не мектепте Они должны взять ответственность, они защитить должны вот енді қараңыздар мектеп директоры осы жауапкершілік алсын деген сөзіміздің негізі дәлелденіп тұр Балалар отыз отыз иә отыз отыз баладан көзінен зардап шекті ол көз келешекте қандай масштабта алатыны белгісіз көзі көріп кете ма көрмей ма мектеп директоры жауапкершілік алып жатқан жоқ бәрі жақсы деді білім министрлігінің басқармасының бастығы алған жоқ ешқандай жауапкершілік алған жоқ білім министрлігінің өкілеттілері асхат аймағамбетов біздің сұрақтарымызға жауап беруден бас тартып ол да жауапкершілік алып жатқан жоқ сонда қараңыздар бұлар жаңағыдай қазақстан министрлігінің өкілеттіліктері санпиннің қаулысына орай мектепті ашады балалар зардап шегеді бірақ зардап шеккен балалардың жауапкершілікті алып жатқан ешкім жоқ сонда біз кім ақымақ айтыңыздаршы родители ақымақ балалар балалар зардап шекті көзінен зардап шекті олар ертең көзі көре ме көрмей ма ал мен неге осының бәрін біле тұра білім білім заңының отыз жеті дробь екі заңында жазылған егер карантин деп жарияланды ма біздің қозғалысымыз шектелді ма яғни электр кварц шамдарын пайдаланып жатыр ма яғни жауапкершілік алу керек дұрыс па жауапкершілік алмағаннан кейін мен неге балаларымды жіберуім керек как публично написали что дети пострадали пусть публично также призывают э, управление образования есть же у них управление министерство защиты чуть не комитет по защите прав детей дулат шәкенұлына сұрақ тікелей енді біздің қазақстан республикасының балалар құқығын қорғау жөніндегі комитеттің басшылығының орынбасары дулат шайкенұлы жекебаев жауап беруге тиісті неге балалардың құқығын қорғамайды неге балалардың көзі соқыр болып қалу керек жауапкершілігі жоқтығының кесірінен неге мен өзімнің балаларымның денсаулығы мен өміріне тәуекелге тігуім керек осындай бассыздық пен заңсыздық орын, орын алып жатқан жағдайда жауап берсін тиісті комитет басшылары тиісті өкілеттіліктер жауап беру міндетті неге себебі конституция бойынша біз құқықты сізбен өте дұрыс келісемін бірақ міне кварц шамын қолдану өзінің ережесі бар сондықтан оны дұрыс қолданбаған үшін оны жауапкершілікке тартатын жомарт петрович бұл жерде кварц жай әшейін элемент болып тұр yeah. Иә. сонымен қатар қызылорда қызылорда аумағында 45-47 градус иә. ыстық болады иә соның кесірінен жаңағыдегі шаш ал десе бас, ал, бас алатын мемлекеттік қызметкерлердің кесірінен балалар линейканың үстінде талып қалған ал қалып қалған балалардың жаңағы денсаулығы қандай ол жаңағыдегі синтетикалық масканың ауа жетпей қалды ма ары қарай не болғанын ешкім ештеңемен қызығып жатқан жоқ яғни осындай жауапкершіліксіз ә, қызмет өкілдерінің кесірінен балаларымның денсаулығы мен өміріне қазір қауіп төндіріп қауіп төніп тұр деп мен жариялаймын ә, жомарт петрович ә, сіздің құзыретіңізде бар ма жоқ па білмеймін бірақ осы туралы мәліметті маған өтініш біліп берсеңіз қазір мектеп тарапынан жылдағыдан сұмдық тереңдетілген сауалнамалар беріліп жатыр ол сауалнамалар электрондық түрде иә. және ол электрондық түрде берілген сауалнамаларды ата аналарға мектеп тарапынан әлеуметтік педагог завуч мұғалім тарапынан қысым көрсетіп мәжбүрлі түрде толтырып беруін талап етіп жатыр вот им тоже обращайся ол менің мектепке қатысы жоқ мәліметтер яғни мен менің жеке жсн яғни ин туралы мәлімет талап етіп жатыр мен неге деп едім күнделікке кіргізбей күнделік платформасы менің инімді не істейді менің инім арқылы жеке шотыма қол жеткізбекші ма менің жсн арқылы менің амбулаторный картама кірмекші ма менің инім арқылы әлеуметтік қаржылық отбасылық қаржылығымды басқарып отырмақшы ма осы сұрақтарыма нақты кім жауап береді неге мектеп тарапынан мектепке қатысы жоқ әлеуметтік жағдайды яғни ә, тереңдетіп ә, әлеуметтік отбасылық бюджет туралы сұралып жатыр неге баланың жеке бас телефоны туралы мен, менің э, жұмыс телефоным жеке телефоным жарайды неге бұл тереңдетілген мәліметтер электрондық түрде жаңа талап етіліп мәжбүрлі түрде толтырылып жатыр менің қазақстан республикасының жиырма жетінші бабы бойынша мен өзім жеке басым туралы мәлімет және отбасы мүшелерім туралы мәліметті бермеуге құқым бар сонымен қатар денсаулық кодексінің екі жүз екі жүз жетпіс үшінші бабы бойынша менің денсаулығым туралы балаларымның денсаулығы туралы мәлімет бермеуге құқым бар дұрыс па неге онда мектеп тарапынан завуч мұғалім әлеуметтік педагог осындай мәліметтерді кімге жинап жатыр қайда жинап жатыр ол мәліметтер кімнің қолына барады қандай адамдар ол мәліметтерді пайдаланады деген сұрағыма ешкім жауап бере алмайды да